Hello guys, welcome to Mr. Mat channel Dan untuk vlog kali ini uh, Mr. Mat akan melaksanakan bersama dengan tim IOW Bagi Dun Kawang Di kawasan uh, sekitar Kinarut uh, Kawasan pertama kita singgah di Taman Limawan Kinarut ya Kita melaksanakan hebahan dahulu Yaitu hebahan mengenai uh, vaksin COVID-19 19 uh, ah, ini kawasan kedai uh, mana kita laksanakan di sini pada sekitar jam 9 pagi ya uh, gitu oke okay, sama-sama kita saksikan ini fase pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari hingga April 2021 Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Oke okay guys, jadi kalau kamu perasan kami melaksanakan ini hebahan uh, menggunakan kendaraan van kan? Ah sebenarnya dua-dua unit Pajero kami masih lagi rosak. Jadi uh, kita ucapkan juga lah kepada kita punya ibu pejabat uh, ah, HQ yang sudi kasih pinjam kami punya unit ni sementara kami punya apa unit tu masih lagi dalam pembaikan lah. Uh, jadi sekarang ni kami uh, melaksanakan hebahan di sekitar perumahan di sinilah. Oke, okay, sama-sama kita saksikan. Boleh dilakukan secara atas talian bermula match ini melalui aplikasi My Sejahtera. Anda juga boleh mengunjungi klinik kesehatan, hospital awam dan swasta bagi pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.vaksincovid.gov.my. Terima kasih. ke-20 akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala fase ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Tempat orang macam mana? Itulah aku bilang perlu dinasihat budak begitu jangan jalan suruh dia pergi rumah orang, rumah kau saja. Lah. Bodoh itu, nanti orang buat hal sama kau. Oh, ah. iya, bunda. lanjut sila layari laman web www.vaksincovid.gov.my Terapkan amaran penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Dan amankan perlindungan diri 3W, wash, Kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan worn sentiasa berwaspada. Terus komentar budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang hashtag kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Okay guys, um, sebenarnya uh, ini video kan dia punya dia punya suara tidak begitu dengar sebab uh, kelang kabut pasti kita tidak ada sempat setting itu audio lah jadi saya voice over saja ini scene lah Okey, uh, sekarang ni kami berada di apa di Masjid An-Nur Taman Limawan Kinarut uh, ah, cerita dia begini kenapa saya seorang saja yang berceramah ni sebab uh, apa kami ada kekangan lah daripada pihak PKOB pada awalnya sebab sebelum acara ni uh, berlangsung uh, saya tidak silap macam tujuh hari bulan berni acara ni kan uh, sebelum itu uh, pihak kesihatan uh, mengesan ada satu ataupun dua dua kes lah yang berada di Kinarut uh, jadi kan uh, kami menerima nasihat daripada pihak kesihatan untuk uh, apa jangan buat ini yang ini anulah yang perjumpaan secara bersemuka ni ha, jadi kan sampai aja sana niat kami sebenarnya hanya untuk menyampaikan bahan penerbitan saja pak tapi saya tengok ramai yang hadir lepas tu saya dengar lagi cerita uh, yang apa ni yang berlaku wabak ada satu dua kes covid tu bukannya sekitar taman limawan ni uh, yang terbaru tu bukan tapi dia di sebenarnya di berlaku di sebelah rumah pangsa Kinarut. Ha, lebih kurang dalam 5 km daripada kawasan ni lah. Ha, jadi memang dia di luar daripada kawasan apa orang bilang yang kes yang berlaku itulah. Cuma dikuatiri kan sebab banyak uh, yang kena swab test kan uh, dikuatiri akan membahayakan dia orang ni lah sebab, sebab kes tu baru dan dia sebenarnya ada dua uh, melibatkan kanak-kanak uh, dan juga orang dewasa. Uh, jadi uh, yalah kami go on saja ni ini acara sebab saya pun tidak sampai hati juga bah mau kasih apa orang bilang mau kasih apa. Jadi kami uh, just uh, on tapi dengan jarak berjarak lah kalau kamu nampak sini dia dengan jarak dia uh, tidak tidak bersempit dan kehadiran pun dalam 10 orang kah begitu uh, jadi saya pun rasa rasa serba salah juga sebab saya pun sebenarnya ini acara kan saya ada kontak juga pihak uh, ah, PPM untuk hadir tapi disebabkan nasihat kesehatan tuh kami mau buat hebahan saja tapi bila kami <laughs> sampai sana kan di Taman Limawan tuh tidak pula saya sampai hati just hanya melaksanakan hebahan. Orang sudah ramai-ramai apa kumpul ejek di masjid di situ kan. Uh, jadi saya dalam ceramah ni dalam 15 minit begitulah dalam uh, lepas ceramah kami apa uh, kami sampaikan bahan penerbitan uh, ada sesi bergambar sedikit dan juga uh, adalah sedikit buah tangan macam tapau tu kan kami sediakan di situ. Ha, jadi itulah saya punya orang bilang usaha kita lah. Saya sampaikan juga lah hasrat macam vaksin, uh, apa kepentingan dia. Pesu ada sisi soal jawab masa tu. Memang panas lah dia punya dalam sisi soal jawab tu. Tapi iyalah kan kita kita sejak seorang, jadi kita jawab yang termampu sejalah kan banyaklah dia punya soalan tu memang panas masa tu tapi akhirnya kita berjaya juga mencerahkanlah mana yang tidak clear kita kasih clear macam pendaftaran vaksin tu uh, kepentingan vaksin lepas tu di mana saluran kalau mendaftar dan apakah orang bilang uh, apakah ke- kemudahan kalau selepas kita dapat vaksin tu uh, mungkin ialah ada dia punya kalau apa ya dapat tuh sijil kan sijil digital nah, itu kami terangkan lah ah, kepentingan-kepentingan vaksin tuh oke jadi uh, ini apa uh, sesi ini selesai di sana dan kemudian kami meneruskan kami punya apa uh, misi pada hari itu melaksanakan hebahan di sekitar Kinarut lah oke sama-sama kita saksikan nih vlog umum boleh mendaftar secara sukarela sebagai penerima vaksin jata talian bermula bulan Mac melalui aplikasi My Sejahtera. Boleh pun logo klinik, hospital awam kok swasta untuk mendaftar secara manual. Untuk merati lebih lanjut, layari laman web www.vaccinecovid.gov.my sama-sama kita ngamal penjarakan fizikal sekurang-kurangnya demi kita. Elak telu es, kawasan sesop sampit kok bertutur sikot-sikot. Amalti perlindungan diri telu W, wash nusik tangan selalu. Weh, makai pelitup mo, wan sentiasa berjogo-jogo. terus Terusti komited memudayakan norma bau, sama-sama kita mekat rantaian COVID-19, kita mesti manang, kita jaga kita. Mesej tu mekat Jabatan Penulangan Malaysia. tombol aku nggak tahu siapa bos penyemlas ah tombol aku itu komplit tau lah sih ini tadi tempat yang itu masih dapat masuk lagi di tim apa dia lah kamu sekali kau kena kena kena timbak lah terus okay guys, setibanya kami di Pekan Kinarut, uh, kami melaksanakan tiga kebahan uh, dalam bahasa Cina, bahasa Kadazan dan juga bahasa Melayu. Lah. Ini disebabkan Pekan Kinarut ni dia pelbagai kaum, dia ada Cina pun ada, uh, Kadazan pun ada, 这种新冠疫苗试验 n 可以，在三月份到五月份之间进行登记。此外，也可以套饮料之所，增幅起身边医院等级。气。有气更先级的内容，请浏览 www 的 vaccinecovitcovid.com。里，气至少一米平面勇气的地方下载以及回话保气处理。 请练习三个 W，第一 w a s 请常洗手；第二 Wear，戴口罩；第三 Wear 是个包机群体。人和杂讯，请访问 w w w d o t m k n g o v d o t m y 我们一起抗疫，我们必胜。h a s t a n 我们照顾我们。这消息是由马来西亚新闻部带来的。Jabatan Berangan Malaysia。 Dumapitor is yang magano vaksin milo is sawat talian tuminong poon match di timaya aplikasi My Sejahtera. It ingga kapo is aplikasi My Sejahtera, namoy dapitor it walay pengusapan atau it klinik kolidasan. Muntoko pila antanaru, omay nusuang laman web www.vaccinecovid.gov.my. Tunodo po nun sunudan ko yanon, ko inanon kisinodo isomita, alay tolu es, iri kinoyonon o sosok, Oimpit, om mogi boboros it osomok. Om tonodo ton milik tinan tolu dabiu. Monusi longon, monongpon kabang om todung, om kasasari matamong tinan. Tilombuso tumanut kau basana basanan normawagu. Misokodun toko memutut rantaian COVID-19. Mositi kamanong toko. Hashtag kita, jaga kita. Pasonditi noit mantak jabatan penerangan Malaysia. Kita mesti menang hashtag kita jaga kita. Desa ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Oke okay guys, selesai uh, kami punya pertugasan di Kinarut dan kami sebenarnya mencari minum benih uh, di restoran mana ni ya? Dia suka kah? Uh, dekat dengan pantai nih pantai Kinarut. Nah, mari kita layan sekejap ini meeting guys. Pemandangan dahulu. tu ada nasi. Aku aku sudah mohon juga ada nasi pulau tu. Masuk. Tengah besar ni nak lorong lagi kau. Ni nak kau pulau. Aku kau Rasa lu rasa kecewa tadi. Jadi laman Nah, inilah dia guys, Pantai Kinarut. Ah, kau nampak sana ada nampak Pulau Tiga, ah, Pulau Gaya pun boleh nampak dari sini. Tu, kota Kinabalu di sana ah, sama Putatan pun boleh nampak. tempatnya memang strategik lah dan cantik juga cuma sedikit kebersihan itulah kalau ada pihak-pihak perwajikan kalau dia kasih usaha di tempat nih jadi cantik juga nih ah, uh, setanding dengan pantai manis oke okay guys uh, ah, rasanya kita punya vlog uh, sampai di sini terima kasih karena menonton dan kita jumpa di vlog yang akan datang peace out